Vamos a hablar del ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto define las fases que conectan el inicio del proyecto con el fin del proyecto. Existen muchos tipos de proyectos, dependiendo de su tamaño y de su complejidad, pero todos podemos estructurarlos bajo estos criterios. Inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. Una vez explicada la estructura básica de un proyecto, vamos a pasar ahora a ver un poco cómo se organizan cada una de estas fases eh, respecto al ciclo de vida total del proyecto. En inicio, en inicio nos tenemos que ver nuestros objetivos, eh, ver lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en el proyecto y tomar las decisiones pertinentes para que todo ello quede bien definido. Tras ello pasamos a la planificación, en la cual debemos de marcar las tareas y los principales hitos a llevar a cabo para la resolución cada hito puede suponer una nueva reconsideración del proyecto sobre cómo lo estamos haciendo, estamos siguiendo una buena metodología, estamos llevando cosas mal a cabo, etc. Eh, de planificación pasamos a ejecución. Como he dicho, eh, la planificación y la ejecución se están relacionando continuamente, ya que muchas veces cuando hemos ejecutado una tarea podemos ver cómo se ha hecho, el tiempo que ha llevado y volver a hacer una planificación del resto para optimizar el funcionamiento del proyecto. Todo ello se hace mediante unos procesos de control que se llevan a cabo a lo largo de los ciclos de planificación y ejecución. Una vez terminado el proyecto y terminada la fase de ejecución, pasamos al cierre del proyecto. El cierre del proyecto consiste básicamente en la entrega del producto al cliente. Terminar todo o bien porque se haya finalizado y llegado a los objetivos deseados o bien porque nos hayamos excedido en costes o hayamos tenido que hacer un final prematuro del proyecto en el cual tendremos que proceder a